das pessoas muito otárias, né? Saindo aqui do posto do Trevo, em Porto Nacional. Agora é pegar em direção a Palmas. É, galera. Vocês viram aí o trechinho entre Porto Nacional e Palmas, no Tocantins. Agora eu vou entrar aqui nesse trevo E deixando aquele abração aí pra vocês aí. Falou! <laughs> Chegando.